темирдин жездин 2 нитраты менен болгон реакциясы темирдин жездин 2 нитраты менен болгон реакциясы алмашуу реакциясы болуп саналат жездин 2 нитраты бар идишке темир пластинкасын салабыз аны 20 минутта агармайбыз. темирдин эритмедеги бөлүгү сары түскө өзгөрдү жез бөлүнүп чыкты темирдин жана жездин эки нитратынын ортосунда алмашуу реакциясы жүрдү